Perfect. El monumento lo que mejor ofrece para mí son las vistas. Hay unos bancos, así está ideal para hacer un break ahí, comerse unas cosillas, hacer un picnic, ¿por qué no? Están, mira, estás hasta a salvo de tsunamis. ¿Qué, más podés pedir? La subida, como les dije, no es para nada empinada comparada con otros, otros rails de acá. Pueden subir incluso con chicos, no con cochecitos, con strollers, porque hay mucho escalón mucho, mucho, mucho escalón. Así que la única que queda es la mochilita, para les demostrar Nosotros venimos con la mochilita para cargar el turrete. Es la única opción viable. Muy lindo el parque, obviamente es entrada gratuita. Las vistas son increíbles, así que si están por acá, no duden en pasar. Eh, la única manera de llegar, creería yo que es por auto. No, no, no es de fácil acceso caminando, digamos. Estoy todo chivado, no doy más del sudor. La naturaleza manda, no hay duda de eso. Estoy cagando de calor, muchachos, no se los puedo explicar. Están en Wellington, vengan, es el Ataturk Memorial. La subida no es tan heavy, para nada. Eh, cuídense del sol, eso sí, porque no hay sombra brilla por su ausencia en el Ataturk Memorial y se tienen que cuidar, se tienen que cuidar porque si no se van a morir muchachos, se van a morir calcinados como yo en este momento. Hay unos banquitos, todos los banquitos acá tienen unas dedicatorias y miren las vistas que tenés, ¿no? Dios, ¿por qué no me traje el sombrero, el gorro o los lentes o cualquier cosa? cualquier cosa hubiese servido. Eso que vieron ahí es el memorial a un soldado turco, Ataturk, que fue el que iba a cambiar Turquía por siempre. Y este monumento está acá porque, como bien recordarán, les dije que Nueva Zelanda es muy importante en la Primera Guerra Mundial. La batalla en Galípoli, en Turquía, murió muchísima gente de ANZAC, entre ellos un montón de kiwis. Entonces Australia y Nueva Zelanda pidieron a Turquía que el lugar donde murieron le cambien el nombre para conmemorar. Turquía aceptó y en retribución se hicieron en Canberra y acá en Wellington monumentos también a este muchacho Ataturk, el turco, Ataturk, el turco, eh, conmemorando los, los caídos. Eh, una manera de que descansen en paz sus almas, diciendo que ese suelo en el que murieron peleando ahora es un país amistoso. Así que es una historia muy bella de amistad entre países. Eh, la verdad está bueno, está bueno saber esas cosas, está bueno saber la historia a través de estas cosas. Vamos camino al estacionamiento. Porque de acá vamos a cruzar a la playa. Del monte a la playa. Eso que ven allá adelante. Vamos a buscar implementos para secarnos en este auténtico bolso de macho alfa machirule nivel 100. Vamos a buscar unas toallas y unas cositas. Porque hace calor, yo les dije que hace calor, pero el calor es medio engañoso acá, el calor está dado por el sol. Pero en realidad no hace calor, esto es una ilusión, muchachos. Y cuando empieza a soplar el viento, eh, cagaste.